Dhjetë fakte të çuditshme me trupin e njeriut. Ju lutemi bëni subscribe, e sato. Shkencëtarët vazhdojnë të studiojnë dhe të mësojnë gjëra të reja në lidhje me speciet e evoluara. Ka tridhjetë e shtatë trilion qeliza në trupin tonë, dhe shumica e tyre në të vërtetë përbëhen nga baktere dhe metanogjene. Trupat tanë janë afërsisht gjashtëdhjetë për qind ujë, prandaj është kaq e rëndësishme të pini ujë çdo ditë. Nuk ka asnjë mënyrë me të cilën ne mund ta strukturojmë trupin tonë që të jetë pikërisht ashtu siç duam. Krijimi i një diete specifike dhe ushtrimesh ndihmon me kalimin e kohës, por ndonjëherë është e vështirë të kalosh gjenetikën dhe problemet eventuale që mund të lindin në të ardhmen. Këtu janë disa fakte të tjera interesante në lidhje me trupin e njeriut që ndoshta nuk i dinin. Një më lehtë për të buzëqeshur. Më shumë muskuj kërkohen për të krijuar një fytyrë të trishtuar sesa për të buzëqeshur. Kjo sepse goja e të gjithëve tashmë është formuar pak e lakuar lart. Dy seks në vend të ibuprofenit. Për shkak se trupat do të fillojnë të përqendrohen në marrëdhënie seksuale. Çdo dhimbje që njerëzit ndjejnë në nyje ose kur kanë një dhimbje koke do të zhduket nëse bëjnë seks. Kimikatet e lëshuara gjatë aktit ndihmojnë gjithashtu në lehtësimin e çdo dhimbjeje që keni. Tre makineri pordhe. Dyzet fakte interesante që duhet t'i dini për pordhën. Njerëzit janë krijesa mjaft të neveritshme. Një nga shumë arsyet pse është për shkak të lëshimit të gazërave vazhdimisht gjatë gjithë ditës. Kjo zakonisht ndodh midis dymbëdhjetë, tetëmbëdhjetë herë çdo njëzet e katër orë. Katër teshtimat janë shumë të shpejta. Ajri dhe grimcat në hundët e njerëzve mund të nxitojnë deri në njëqind e gjashtëdhjetë kilometra në orë kur teshtijnë. Pesë njerëzit e zgjuar ëndërrojnë më shumë. Ata që kanë një inteligjencë më të lartë në përgjithësi ëndërrojnë më shumë. Shpesh valët e trurit do të rriten dhe njerëzit mund të jenë edhe më të zgjuar ndërsa ëndërrojnë. Gjashtë drejtueset e gishtave të pakuptimta. Në të vërtetë nuk ka ndonjë arsye për gishtin e këmbës. Nuk ndihmon në ekuilibër. Zakonisht është i mbushur me çorape dhe këpucë dhe thjesht vepron si një anëtar shtesë i trupit tonë. Në të vërtetë nuk ka ndonjë arsye për drejtueset e gishtave të këmbës. Nuk ndihmon në ekuilibër. Zakonisht është i mbushur me çorape dhe këpucë dhe thjesht vepron si një anëtar shtesë i trupit tonë. Shtatë Uji është shumë i rëndësishëm. Nëse ka ndonjë rregull që njerëzit duhet të ndjekin çdo ditë është pirja e një gjysmë galoni ujë çdo ditë. Truri i njeriut përbëhet nga tetëdhjetë për qind ujë dhe trupi mund të pastrohet nga problemet me të. Gjithashtu mund të parandalojë njerëzit që hanë shumë para një vakti dhe mund të ndihmojë në humbjen e peshës. Tetë tkurre çdo ditë. Dhjetë faktet të çuditshme me trupin e njeriut. Të gjithë humbin rreth një centimetër të gjatësisë së tyre çdo ditë. Kërcet e kockave tona ngjeshen gjatë gjithë ditës dhe janë në kulmin e tyre çdo mëngjes. Nëntë ereksionet natën. Ka një arsye pse shumica e burrave do të zgjohen së bashku me atë mikun e tyre. Druri i mëngjesit shkaktohet nga ereksione të shumta që ndodhin çdo tridhjetë deri në gjashtëdhjetë minuta gjatë një cikli gjumi. Dhjetë hunda kujton shumë aroma. Hunda e të gjithëve ngacmon trurin kur një erë e re depërton në zonë. Ne të gjithë mund të kujtojmë pesëdhjetë pikë zero zero zero aroma të ndryshme. Gratë zakonisht kanë një nuhatje më të mirë sesa kolegët e tyre meshkuj.